to tell the Minister of Energy, Kitutu, to write to the President requesting for additional funds. Kanabali, baku ganda gano kai imiride, kubaya kute bili mchikumu chinana na achivawo, mhm. mureya, after the changes. Nibatula nipakanti chinana tushibbe. Kakana vano nipapuli yaba nabwe. Let the minister, mumugamenti shiholo tize why. The president's attention is now on distribution of power. Yerea gala ebitundu ebikumi bina bifuna amasanyalaze kiri mu manifesto ye and the president has decided all his pledges in the manifesto must be implemented kati abbyanti kakati akugamba updf updf yetuyambye ku nzige updf singa yataking ya direct control ku covid-19 kubana baga nti president museveni mukabiriitike march box mwasigalamu obubiriti bubiri updf nemutabaniwe muhozi talina birala talina kabiriti kalimu obuti bubiri omuganda ganti kabiriti ngaokikendezesa nyo kakati updf ezo sente bapulanize dde okuzibba sente ze education ku wekendi yayise abantu babiri ne bonna bavudde balinga gitutu all the money in education has been taken nze kasanalabye kulubya ngaze ku tv alakabukedde byekoze mu kusaasaanya ebigezo bakiyita preventive kakati you are not talking to the public no the own of the money has known nti mwazibbye kuba yateekawo security audit bwe gyebatamanyi kasanira bikulu byanga gyeyo engalabiye anyonyera ebigezo eno akola okusooka kabeera mu bino nemmanya nagenza okutegeera nga nanyini bujinsa bamuyise kunyonyola sente z'education nanyini buyinza ali nanyini buyinza ntu yepusi anti nanyini buyinza akoze agent weye ntu yepusi ntu yepusi yabba sente yabba buli wamu kakano naye yalidde obuwuka ntu yepusi yalidde obuwuka kakati nkugamba wano kali akabaminisita nja kukanoonya abakampala nkugamba in 2016 nagamba parliament the biggest plunder the government made was to return rebecca kadaga as speaker The battle to remove Kadaka was poorly planned. First, the planners wrongly believed that Kadaka would lose a parliamentary seat, which did not materialize. Secondly, Honorable Sam Kutesa did not react to accusations that was eyeing the speakership. Having been elected president of the United Nations General Assembly, Kutesa would have resigned as Minister of Foreign Affairs and from active politics because serving as foreign affairs minister was unattainable. However, there were very few options in Africa. Status in the political office you have. Secondly, Africa does not regard lobbyist style as it is in the case in USA. Other options would include the vice presidency, prime minister, and speakership. This is why the reports were taken seriously, but Kadaga knows the difference between political status, political power, and political power. Kadaga is speaker. Here is one of the pillars of the state, which is parliament. She controls her own budget, and she is free compared to the vice president, who doesn't. Therefore, Kadaga could not accept any other appointment. The planners failed to understand other current forces at play. Kadaga went primitive and played the tribal card. She confronted the, the first family, accusing it of trying to grab everything in the government. Furthermore, the anti-Kadaga forces failed to undermine her using her poor health background, pointing to her health and that she was sick, could not work because secrecy is human. In fact, it won't harm more supporters. Finally, it seems there were several other underground forces. Bakubakadag. And uh, you see, these people are shameless. What is eating up Kadag? Ngaredi people be Kuba. Never Mkubanga Chiyoyo. Never Mkubangani. Ola Yanagan Kadaga cannot manage the tennis parliament. Because an arrogant person cannot make they are like a strategy planners me i'm a strategist when i sit down to plan for you no chigana i'm from i don't see you kako kutuka kutia nti nkugambia tichinotajia tichinja kufa mountains ya nchikole nisiri wali demu nchikule kila polikizi that's why in many cases i'm a runner player nzizu nisikunga ntia kachikuka government kako katulimu mapana sirinyayo kati pulaani yokuba kadaga yali evudde kuki anti baayagala bateekewo kuteesa nga sipiika kakati ekizibu kyabwe nti kuteesa yagenda n'afuuka kyamani uh, wajje n'asembule hmm. kakati nga waate oyagala kyekirala ovuze gundi wajje n'asembule kakati gwe n'obwa minisita obuvuddeku levu y'obwa minisita eba tekyajja niuga nti ekizibu kyafirika buli alemera nekubwala disi kubanga ayinawo chance yokulaba president balobise mubamanyi ngaffe ti we have influence and political power many people who are consignment ya tshirt ezeemu eya vaisi neya president nakalema yabagamba clear those of the president after all the vice president is going to lose kabisinga nadda mulukulalu naye akubasekandi okumwonoona nga bawagira sitanja yamanya nti anti vice yamanya yamanya nti anti vice president kagenda kumuzinga kagenda kumuzinga kutesha vile speaker kakati abaiti bagala kutesha kubera speaker abagezi kwabo bemanyi bakiri batu na nipa kubabali ti nant, na, gundi nkugambi nantaba yakomawo nantaba yava ku NRM nakwata kadi ya independent mm -hmm. president Museveni nakwata candidate wa NRM against nantaba namuteka mu helicopter ne betolola kayunga nantaba yabakubya with a difference emitwalo munana who was helping nantaba nakati ajja baddamu kweri force weri tebagimanyi amiri yakyambadde ne bamuleetera akawala ne katigomya amiri yakyambadde baaladisi bonna baliko kaka basaidi baani amiri yanaddukire wa president namugaa nti akakazi kanzita namugaa nti don't waste my time you tell me rundi to sort them out <laughs> nze namukubira abagundi ne badduka akakazi kaddukira mu education kate kakomyewo kati babadde bakimi muwala wa muwanga the same people tumwebaze yabuuza has amiria been defeated gwe okuba amiria muwala wa gundi you are joking amiria naye bamuyamba kuba eno force ekuyamba tumanyi nga kati force eno bwekwa lukwago force eno emaze omukolero bwa meeyo mutawali ya bwerere ya ise uda lukwa kwa ya ise uku kwa meyo fose mkoli ranga tamanyi fose liwa mwge ndani mkuba akatale kawa ke ke kebo sega mkuba akatale kebo sega baloko lida azibo na nga ba, ba, tiba fudeyo kubabali ya sende na njini katale na jana haba gamba sagala kujau katale sagala mumpi sente zangi instead of the local leaders ala disuwe rubagani to say nti omusajja kyayogera ki nti sente kati mwabasuubuzi kyemuba mukola mukwate sente muziteeke ku akawunti kuba musoloozamu emitwalo ana buli lunaku tujjeko sente z'omusajja aa bagambu chairman abuze bakwate omusajja bamusibe bwe busiru bwabwe lukwago nagenda nabakuli nga naladisi nagenda mbiwengebi an politics we only remember the implementer we don't remember the proposer tibesige yagamba nti mujewo musolo gw'omutwe museve nagu implementing who took the credit lukwaga unaba kubirawo whenever lukwaga goes ayitamu kati ebyo ebizimbe byebakubye ekabalagala lukwaga agenda genda aba consoling atawanike gundi ya state council kati omukazi eyaliza okubayamba uno kanyeke yagwa ebigezo yagwa ebigezo anti bamusula mu state council ngaakola nani lukwago yamusekerera namugamba nti ogenze nga bano baagala nti bwova wano musekanso lukwago abaddeko omulimu ogwa museveni tujja gukusuuza bagumusuuza omukazi anti tasazeewo okumutwala mubwa minisita kati ye nasali bamukuba baagala sente adminisitali nga ten million dollars nebamukuba bazitwale mu judiciary nafuna omulimu mu unesco nebamugamba nebamukwata mulyagonja namutwala mu kkooti n'abantu basatu shemulesere mbu nasali yabba ne banne basatu miliyoni asatu mu ttaano aliko amanaginga eten milliyoni project dollar project bwebalaba bamukutte pulezidenti awandiise nti addeyo mitala ne bamweyambisa n'agamba mbu omuntu ali interdicted tasobola kubeerawo the same trick applied to sakwa old monkeys don't check tebalina amagezi mu mutwe kyovulaba bano babakuba bano balina amagezi bano babakuba babano badomera badomesa lukuwaago nemulaba nga atema dansi agitemerawo mbu nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya pulezidenti abanama bagobye abantu mutako bali luddawa lukuwaago nagenda nambaga nti twakolotinga ebintu byonna yasala nabo ndongo kitegeeza kyekyo creating lukuwaago kubanga bano bamafiya baalukwago nti ekibuga kibeere stable abantu baleme kwekalakasa bobba lukwago bajja kwekalakasa ate bekalakasa batya nga lukwago ali decisively defeated kati lukwago yinza omusanga nga bamafiya bebamukozesa nga tamanyi nga bano bamiria kyambadde ne sekandi ne nantaba waliwo eyabakolera nga tebamanyi bo nga bakuteesa butabeera sipiika tiwansi kasojja okuba kasakadaga afuka vice president you create the post of a speaker who takes it kutesa tetumwagalawo baba lwanagana bumbi the invisible force e, baba nabajozi bano bajozi nyo omutabala omujozi if you want to kill a e, e, tiger dresse kyemba kubidde tinabatulanga mu state house bwenti nembatunulya nga tekuli asinza magezi even combined but I pretended myself to be a fool I played the fool zero in my opinion the opposition calculation was that second is a defeat would create a vacancy which Museveni would have used to appoint Kadaga as vice president second year he mumenga isi nenga to create a vacancy kwa bali mugambi Kadaga tia ah, president was said uri ali speaker nga yajja kubwa voice ndivyo kwa ba second year yetu mu yike masaka ne nkugamba ulanya as very bid for speakership ugenda kulaba iripulika history repeating itself the name za moja he mention here in this book which i wrote in 2016 simi yake inakati ulira the situation in the parliament deteriorated further by the election of the speaker and the deputy speaker Olanya, on the other hand, generated the confidence. He used the, media, the nuclear team to undermine Kadaga, pointing out she could not manage the house because of the nature of his work. Olanya made another blunder by picking only the papers of the speaker. This meant that he was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop them from tearing themselves apart. I pointed out at this time that allowing the two to tear themselves apart undermined their future relationship if both of them bounced back into the, their respective positions, which happened. I gave the example of Finance Minister Matia Kasaija, who simply intervened in the National Security Fund leadership wrangles, where he said Biarugava was fighting with his deputy. Naturally, the actions demonstrated that the leadership of NRM had lost faith in Kadag. The NRM further allowed the continuation of negative articles about Kadag. Lastly, the election was delayed, fueling more media battles. The president came out and said that he was not supporting any of the two candidates but clarification came on the heels of Katagaza's statement that she had the backing of the president. Babalika nebeko, ulenye yajeo nomination papers are speak. Sure, Bamush mediating. He was only saved by the president who went and presided over almost presiding over the election of the deputy speaker. Ulenye yajeo. President Najani Baganti Omani, akabokisi bakatatle kukamira. Ku nga buli atekamu bamulaba nebagamba nsereka avemu nagana why oulanya yabategeera oulanya is moving cosiasily these days kasitobakolero nga baduka banamugwanya bano bagundi nalabye gundi ngayogera mu palamenti ono nankabirwa nti eh, eyo mukampala ah, mukubira akatambi nga basanyuka the chairman your constituency deliberately was made was carved out for the chairman of the fellowship mukubulire nga yebaza abamukoledde nankabirwa kyatamanyi iwagiwe going to be dumped bantu mbasobola tibo tobalabako the designers tobalabako batunulira nankabirwa ku madaala ga paalamenti gayogera baseka n'okuseka kati nkugamba nti the president defense the president defended his decision sina gwempagira okubombi by saying that naye nga kadaga yasoko ganti museveni yampagira to provoke museveni to battle mm. kakati museveni akira alifanyinga bwe yali sirise yali baddawagira kadaga bwe yavaayo okwogera nanga sina gwempagira kolanya ye yagwa okitegedde nti kadaga provoked museveni nakola statement sina gwensimbye wa munyuto ngani ngani bulijja abadde yewaga nti alina support ya president wozoolanya kadaga mubazi tuchita reverse psychology katusoke tumule mukatano time check time check ekutusi wako sumaya girls high school ensangi esawa zigenda kuwera ezokumakya time check time check ekutusi wako Maya Girls High School in Sato. No kweyongerayo. Ekola mbifo byentobazi nebyolukalu tewunya nga ntegoba nenswera. Balina bakugumu kuzimbisa ebyuma ku kalina ne nyumba za wansi. Bakuletedde ne enzymes ezikozesebwa mu biodigester. Batunda ne waterproof cements erimu abazimba mu bifo byentobazi. Basangibwa mu Kampala ku kizimbe kya New Park Mall ku mwaliriro ogwokusatu edduuka lwenda kumi na munaana mu paaka empya opposite ne stage ya bunnamwaya oba bakubire ku nooti musanvu nooti emu. kyenda mu ssatu nkaaga mu ssatu asatu mu bbiri oba nooti musanvu munaana munaana nkaaga mu nnya ataano mu ttaano nsanvu mu emu kyakavi ku airtel fuuka nantamegwa mu kitundu kyo odizibwe airtime wa bitundu bisatu ku buli kikumi mbagirawo kyolina okukola kwe kugulira mikwano gyo n'abooluganda lwa airtime ng'oyita ku my airtel app wanula my airtel app okuva ku google play oba ku app store tewali komo ku airtime gw'ogula tewali bisale byonna bikugibwako jjukira nti okuddizibwa ebitundu ebisatu ku buli kikumi ebya airtime olina okuba ng'omugulidde ennamba nda eddala etali yiyo beera mulabufu weekuume Airtel, the smartphone network tukomyewo atuliriza ah, tuli ku pal dakika ziri mukaaga zaawukanye ku ssawa enya ezenkya eh, yonaku olwaleero ah, tuli live ku facebook ah, sharingako ampuliriza programu eyo tuli ku pal fm uganda osobola okuba nga otuliriza bwotulaba programu eyo nesobola okuba nga abantu bagifuna ogeza kutubulira kugattagatta embeera eriwo naye byotusomera bingi tugeza ku bigattagatta anti nkugamba nti embeera yemu kuba mafiya eyagala tukapu kya paalamenti lisiti yabwe bagifulumiza mhm. bakomisioninga abantu nebagenda bagenda kubawa sente mafiya yeteeka sente mu dp yeteeka ne mu bobi wine bobi wine bamafiya bamuwa sente kankubolize there was no way bobi wine could register a party amangu dalako ngate party ye nrm ngaye nrm eh ate ye nrm siyonga yobuteka ubu bubina endo mbuzi lugunda yabadde abukulira yageza ati nakiteka mu gazette nga intelligence team naba kulute bamanyi batia ekibina bakikyusira leadership bagikyusira mu bbala uwa kadiri kyenyi kadiri haidi uwezo kubwa mkongo saji mumu gata ngatowe dolange birango mwekerezia ndi abagano kufumbiri gano that's mafia ya kuli ya bubi wairi nga manyuba tamanyi kwa boba agala abantu bano parliament baji dominati ingi ekibira cha national unity ee eh. cha cha inari mbogambi ee. Eh. na bano buwemba kubo ulira ndikati ngenda nenda ba the same year maulu yesimbira kubwa president maiti mamu kubaka benji bamwasiri bilioni nti gwe besiye bwagaana okwesimbawo nakaddukamu onokola lole ebadde bwanika gyakola kati agenda kuwa mp kakati mao agenda anoonya akalulu akisidenti yali temuse nakugambye toteeba golo yange olusikowola ngaondeetera amakoona mao yaligenze kwebaka nti mulwadde era kyobulamu mao tebayinza mukolako kukwenda naye malaya gubaliddeko ebbanja toyinza kugendayo kumugula mawo bamukozesa nebigwa bwanika bamukozesa nebigwa oyo omukyala florence namayanja mukijjukira teyali depute wa sebagala ngaera sebagala bwavaawo no yagenda okubeera meeya mujjukira nti omukazi oyo abenalimu bamuwa miliyoni lukaaga agende akuba ensambu eyo gyali florence namayanja nebagaa nti talina academic papers ntinaekwaku talina academic papers kooti nesalawani afuga kooti this is history repeating itself segona yabakodio wadipi wawa eh, ya gambi segona wawa wawa ya gambi nti aina life membership ya dp tiba anga yu mguni mkada teri yomu isuri ya dp debe niti ya jifu nanese mwogere hatiru wachi ze hoax guru wa dp si mkuburi ya najirimu tuwa yuku nanese mwogere mchenda mkaka ilase mwogere yabagamba nti one of the dangerous people in this country you underrate is this man twatogerera eh. wabo ngagambani watch him semugire bagamba ndi umwana mutunuli does not understand buli omwana nebajagala jagala ninga bibu muri nyamu ugendo unya tumo mkwamu munga kusamukira <laughs> towa <laughs> <laughs> na bi towa ina kuona bi bika tumo mkwamu munga kusamukira bibu muri nyamu ugendo unya towa ina kuona mirundi elane unyiza na desi chimanyi na mkwanya yechi inso meseza ababoda bamba inobu vina vulike mizindalo bogasi bakubawala abali mu kampala abasigaddemu obubina bwabwe tebuliko muzindaalo sikitegedde tokitegedde anti bwoba n'omuzindaalo okuba wala mhm. kati gasi w'ababodaboda balina emizindaalo ku bubina yakuba wala kyekyabagobeza mu kibuga abasigaddemu be balina obubina okutali muzindaalo hmm. eh. kati omukka omubi nga bagufuuye mu kisenge era kutabaza bawala naye singa afuuya ayina omuzindaalo gutabaaza nabo omupaaka kati nomugwanya okubala kwe waliwo ababodaboda abalina obubina okulya emizindaalo bo gasi bakubawala singa tufuna calculator ngaemakere bwaliyo abasoma environment letas calculate egundi eh, carbonoxide ali emited by mukwanos factory compared to the boda borders combined nomugwanya bamujja kubwa kansala you cannot bring a kansala from the district nomuwa a powerful gund yali baddeko meya wa mubende tayari nkugamba nti akichiwale by claiming that kadaga had the backing of the museveni whom she was accused of fighting she was provoking museveni to declare his stand over the matter Museveni's statement collected Katagamoa support. The Orania team, which had accused Kataga of, di of disloyal when she deviated from the party position, we, we, we, with gloves off, the center could not longer hold. Kataga Bali Gamovana could disloyal. Yeah, executive Museveni. executive neke yatunda nekuba ba rebel MPs kadaga nadi fa azi ya che voting amu neke wa seke atina ba wachemba wabatula taliro yu kakita ate president ya jaa yari gambi ndia ayinimeni ni tolete mbata agotu ena alimu ya zimbira kudema kudasi ya gasi ina kuhensimbiyo in fact the country needs chebatali vila titusay that you were you wakana gutogende akubiragiro in fact the country needs independent institutions not labor stamp or puppets ogetegete buli gwe bagamba nti avuma museveni ayitamu gwe bweoyagala muwanga kivumbi ayitemu omugambe pulezidenti agende ebutambala agende temumundeetera gwe bajja okuleeta the reason for this is that ugandans have developed a strong feeling that a group of people have usurped the powers of the president therefore it is not museven the president who wants rubber stamp uh, uh, state institutions but this underground government that is covering is, is operating within abenali mubatandika okutegeera ti ebintu bino pulezidenti byebamwogeza si bibye nolwekyo tubidifying kuba mafia yeyambisa yemusisi yenakalema yaani the hide behind the president to scare people kati ffe twakitegere nenkuba musisi nemufulume nenkuba nakalema nemuwunyisa we had already known ti bano balimba tayinza kugamba museveni ebiragiro bya museveni eh, byalagira ababodaboda bakuba abantu ebiragiro bya museveni byalagira ba bakazi abembuto ku lod bloka ebiragiro bya museveni why don't you use misusing museveni is directive and implementing it is different even if amanala dc nendaba nga presidential directive is adverse affecting the president i write it to him wadde totuukayo itapresnomugambo otya like me I come out openly. I write my books. Teach chitutta. Atemu seven ya wuli ziza. Ibe baba limba. It is interesting that Wulanya did not did not learn from the election of the chief justice where deputy justice who had been acting kavuma acting kapase sodi tukatulebe losi tukatulebe because kavuma was was a royalist. The Kadaga team made another good strategy. They changed the NRM election rules without the party leadership realizing. Kadaga was blamed was blamed on high independent on high independent stars. In in order to demonstrate to demonstrate this that Kadaga was independent, and the country needs independent people. Opposition MPs and civil society moved in. And each, each candidate, including Yolanya, who was sure of the NRM numbers, solicited the support from the opposition, making the NRM numerical strength irrelevant. Baba Kubabe NRM. Hmm. Election moved from State House to the public. Even non members participated. Because the public the the the the, the, the bana basajja abagezi baleta parliament as an that parliament is an independent institution that should be in charge of an independent person nolanya naduka kakati bagendo kitegeera ngaina alimu yokka bulijjo ekulonda erondi ya speaker mu state house ne bamwendo singira mu parliament no this time uh, like now like now opposition is there. in normal circumstances opposition people will be liability to kadaga why should none members support you lwaki shake awagira nyu faza kubagambi nti munafa yonone ekerezia but now the issue is independence nti we did kano ketusigazizaa wuna kuhu kutesa ya gamba bwe bakola gundi perimeter wole yetu state house mugere mkepele muhansadi honale bakutesa ayimirira mu parliament neyebaza speaker gundi butagira francis namugamba nti mr speaker for the first time i want to, to thank the upc government because the space under which opposition mps um, enjoy our freedom has been expanded by erecting that perimeter ward ekyo kyetolodde parliament obutegeza kyabo nti space kati because ekudonule be free in the parliament inside the chambers kutese sarcastically naga neighbor za UPC government ukutuse imbira u perimeter wall kati newe tuweka zanyi za wagaziye hmm. what did it mean ataba UPC wa mkubira mungaro kutesa na jako lichigambe ishirala ya gambo kuyo mgenzi kutesa wa yeja kula defense defense ye bawini wanyima bali wakangenza hapo mwala wa kutesa alimi kufungirwa mukhozi ayihere kuti kutesa if there are people who don't are more intelligent kutesa is one of them we used to sit nitumanye strategy je bayina one on one yes kakati baba ali bagamba kati kube kutesa a censored minister tulabe mwala we bwafungirwa mukhozi kakati kutesa ja mu parliament abasajja abayimirira mu parliament ne be defending mukhwezi mukhwezi yagenda nakwata kigundu omugenzi yali akiikirira waffe namutwala basulanga bonna balumment kigundu yali main sponsor okusensalinga mugwezi namutwalibwa sekandi nagijjayo bagenda okutuulako mu palamenti nga motion agensi mukwezi yagijjayo kigundu era yagwa bubi yafiiranamu accident manye teyafa mu accident yava mugogge mm. naye bamumentainingayo alinga alawensezi why had played a certain lot eh, eh, eh, mu lutalo kakati kutesa yayimirira mu palamenti n'abagamba n'adifendinga sipiika okwina agamba honorable minister i have listened to your, to your defense attentively but it is too legalistic parliament that enacts laws the, a speaker dismisses somebody's defense before it is too legalistic sheke nkutuziza okubulirako kuduba gyolimu ekutte nnyo ku kulaani nga kyomuvunaana ee naye kuteesa yagamba era yavumaokwi namugamba as a speaker as a, as a, a member of parliament i have to respect your ruling but as an intellectual i find it wanting not <laughs> amwobulayigidi n'obusiru bwo owa boda boda ajja kuva mu kampala naye nga bwo busiru busigaddemu nti bo omukka tugupime ogufulumye wa mukwano nogwaba bodaboda gyobatwala eno wabagemye bo tebafa mukka ogwo namugwanya oye namugwanya ju ju ju zaidi bagenze bapresident nebamugamba sebo mirundi avuma abantu mirundi is very abusive nabagamba nga bwe muzaawo mwenna abasinga is more useful than you who don't defend the government and defend him well, and i'm going to give him his special man and campaign to campaign he'll go throughout to uganda nevavayo ngengala engala bizifuuse sejembe no abayiso ne bagamba nti bwemanyi kye tuba tukola tuddire ebiwandiiko bya bobi wine tubiteeke mu mmotoka ye tugambe ntumukutte maika is monitored bajja basibira bwerere agivuga mu serikale is monitored maika is monitored by who nkubu nkubuulira how long did it take imoto aba department different departments of security to arrive at the accident and who directed them kati ebyote bikola ate nkugamba nti kasodira nti mufuti wa uganda ayingidde obukafiiri ah, kitegeeza ki if you say that a man like me i support bobby wine naye bobby wine oyo alina omuntu amuwa amagezi bobi wine yali kamuwa amagezimbunze you were stupid you were idiot kakati nze ate bwe ncyuka nentandika okuwagira bobi wine nogenda womusawo muganda naga nti nyoko yakuloka kati osaana ofe oba nenyoka kiriza ofe nebatula muyiso nengalabizaabwe no you fail to detect ekya era wotegere nti mafia yekoze ekintu baasho kane bagamba nti president museveni agobye bali kuba mukoddomi we yalina printing press even if printing press oyo omwana yaliko agisudde eyentebe natunda ne poloti zaayo kakati printing press is being rehabilitated nebekibanga gye bawadde okupulintinga ekyo ne bakiddukamu kati nebagamba nti aa bobi wayini eki no accept nti bamafiya be babakoleramu ate bamutegeera nenkugamba nti this is why people like asasiri ogwalo namulabi ngaali nga alwanira obot miriam atembe and opposition figures joined the battle simanyi kati wenakawo kabaziguluka e, wamulabeko nga wakanya carving over new constituency ani yamutuma mukukubire mukukubire bamala nakutula nebagaa nti emiruko egikuwangula egiriredda natunulidde nsereko nsereko bali abasajja tebasobola mwenna muze ku dining table nebabakwasa ebijiiko ne naifu naki ogamba otya nti bali bebakusinza okulya emmere eh, naye nga akakodyo kebakoze batudde walinaana ebbakuli e, yenkoko bebasooka okusituka gosanga mululiba kakati tewali mp ayinza kuwakanya tujerimanda constituencies gwe lwaki obadde olowooza nti kuba bajerimanda ba, ba, ba, linze zaabwe why do you believe that kampala bwe batamutemamu ogwa kuba they are not importing new bali babasalya amagezi and they have been there who creates a new constituency in normal circumstance it is the, the electoral commission after census kati akalulu kaffe tekakwatagana na census bakibaladda in absence of a census who creates a constituency nti parliament creates a constituency kati cabinet yeziteekawo teziriko formula okimanyi nti nga bakutte constituency za uganda waliwo abajja ku bulu enkumi bbiri babakwatire eno mu parliament nti mileage is given according to the size of your constituency kati ewaffe mu constituency yewaffe ekyotera tulina amagombola musanvu olaba kasolo yenyenya olaba kasolo yenyenya kasolo akimanyi nti webagikavingiramu bwe bati saidi zombi tayitamu ekimuyisaamu teeriyo egombola yekabira yo yatamira museveni ate talinyangayo hoever buli wenaalemu yenna eyesimbyewo kasita awangula ekabira aba amaze okukolabira obakakati osanga nabigasa ayina abalonzi ngeoba kakaago oba mutwalo nosanga kalisizo tawundi ate balondera eri tebasulamu mene kyotera kakati olina okubeera kasola akimanyi bulungi otuula ku data nti singa batema mu consulensi muno atutte kabiro bakabira ne bamutemamu owe nali mutayita kyotera era bwe baateekawo disitulikiti omukazi wa dp yabakuba anti bakibala dda nti bo bajja ne baabenalemu batuulaku ewalinaanye ebbakuli y'enkoko